Casquinha, onde eu estou aqui para mostrar uma posição junto com meu parceiro de treinos, Flávio Fel, uma guarda laçada, variando com lado, beleza? Vamos, vamos lá? Começando aqui na guarda laçada, vou jogar meu laço, vou tentar buscar uma reladinha do outro lado, meu parceiro vai dar um passo para trás para evitar minha posição, buscar outra perna, agora eu vou chegar na vai sentar. Quando ele quiser voltar, eu vou fazer o giro, puxo o braço dele para dentro, faço uma troca de braço, trabalha a faixa, olho só, como placa. Rosto. Valeu, galera. É isso aí. Fiquem com Deus. Thank mm. you.